E um som se ouvia quando você orou. De joelho no chão, com a cabeça com a sua dor. ouvi o teu gemido, meu filho querido, estou aqui. Podes contar comigo, sou teu amigo, não vou te abandonar. Se passares pelo fogo, eu contigo pensarei. Se pisares em espinho, eu contigo pisarei chora, a vitória alcança. Não Mas Jesus